sadro musuniya aceta pujaya musaboku menang bekarusa be mak awaknya lagi ah, hanai tim lagi rondu pegawuno nyo hanang urusan dengan konstitusi nyo MUU hanai tim lagi nyan sebab menurut Jakarta baru rondu menggerkak dua wajan kok Metro Jakarta menurut lu tak bergabah masalah MUU-nya langsung awak Jakarta eh, awak Jakarta eh awak sudah di bawah IKRI atau di apa negara Aceh kalau di bawah negara eh, kamu harus ikut konstitusi dan tugas kamu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk syirah-syirah uh, Abang Sigom Aceh nembak uronyo uh, lu nggak kalau tanya yang pun uh, ah, pu komitmen rakan-rakan ataupun pu komitmen rona lima belah tahun ataupun kena kita meng enam belah tahun pertama ya RI dengan gam perayaan kedua pu program uh, ah, KPA kapasiti yang datanya nyo nak ke uh, sayup daripada militer gam uh, TNA ataupun KPA. Program KPA di wilayah masing-masing. Beda pegang pusat. Nah, ha, untuk wilayah masing-masing putra kerja apa kegiatan jangka panjang jipe jangka panjang jipe nah, ha. oleh harapan itu harapan untuk rakan-rakan kombatan yang yang ninang gro baik yang nasib baik ataupun nasib yang kurang baik jadi saban-saban umur nah yang nasib baik nah yang nasib kurang baik tadi perharapan daripada syara-syara kita gitu yang nangroh dengan kondisi rap 16 tahun perdamaian RI dengan GAM. Pandang keistimewaan, pandang saboh uh, ah, kesejahteraan. Ah, sedangkan di dalam perda buku perdamaian, nyatur yang tertulis adalah ah, GAM Puronyo wajib menerima hak hak yang tidak pernah dibubarkan tegam mas, mas, pasti masih ada hmm. yang dibubarkanlah sambil tergam cuma ada salah pemahaman mungkin hmm. dalam artikan mengapa agam setelah MU lahir GAM itu bubar dengan sendirinya itu salah karena pemerintah Indonesia yang musyawarah teragam dengan RI karena banyak dipatuhi atau anonimi kewenangan Aceh bahkan dengan laporan kepada pihak yang kepada Aceh. orangnya di memoyu baik boleh boleh awak. ini lima belas tahun kamu sabuk terapi, hana pernah pura-pura kurang kerja.